So now what we are going to do, we are going to do a summary of a life cycle of the frog. Ne? Can you name them? Which which ones do you think they are? Lays. a frog lays eggs. That's number one. Good. Number two. And then the eggs hatch. Into? And, and what do they turn into when they hatch? Lay and. They start by laying eggs. And then it happens over and over. Okay, we're going to the board so we can draw it on the board. Okay. All right. Thank you. nayo ke mna enye itriki yesibini into ezasinceda sikwazi uyiqonda le nto esiyifundayo ne ithi laa nto uku ukushwankathela kukuthini ukushwankathela ndithi uthi misi uyashwankathela kukuthini phakamisa isandla sakho kukuthini ukushwankathela ithetha ntoni into ethi ukushwankathela xa ndisithi kuwe shwankathela asivile ukhawulezise yho andisayithandi le nto ithetha ngoasivile uthi ubalisa ibali ulikhawulezise ndiyayiva ke kodwa lento athanda afuna uyithetha uyalukhawuleza uthi ndinilukwakhubana kwase wathi utsho xa ulikhawulezisa uzama ukuthini mntanam awongo ehe half five malalasi uthi uawonga ibali uyaliqhawula ungalibalisi lonke yaqonda ubalisa ntoni ubalisa ntoni khona elagama silisebenzisayo ubalisa ntoni uba kodwa usibalisa njani usibalisa njani amele Very good, my sweetie pie. Ubalisa ezaa zinto zitheni? Zibalulekileyo. Mamela ke. Kukho iindidi ezahlukeneyo zokushwakathela. Besifunda izinambuzane mos ne? Ngoku sizawusebenzisa itafile yethu ukushwankathela elabali. Ukuthini? Ukushwankathela ela leza zinto ayibingo loo bali mos esebenzisela ufuni. laa nto siyifundileyo sizawusebenzisa le tafile yethu ukushwankathela ezaa facts ezaa zinto besizifunda phaa neyasange okay sashwankathela ke ngoku bekukhe wathetha into ngemilenze yebhabhathane phaa kwela bani phakamsisana eso ndicela uphendule le nto ndifuna uyibuza silindo bekuthetha into kuthethwe ntoni ke sithandwa sam ikhona into ethethiweyo ngamaphiko kwelaa bali ebhabhatha ingeloo bali mani khona into ibithethiwe phaa kulaa ncwadi ngamaphiko ebhabhathane sithandwa sam kuthi owethu bekuthiwe amaphiko ebhabhathane mane yinyani leyo ehe unyanisile ndoda bekuthiwe inama hayi ndifuna uva kaloku uba kuthiweni inamaphiko amayo hayi bakleva abantwana bayayikhumbula yonke into abayifundileyo very good guys pha kulaa ncwadi yethu sifunde ntoni enye ngebhabhathane iwesi babe ndigqiba oyifunda ngoku ke ndigqiba oyifunda ngoku nangamzo lithini lifunxa incindi phi kwiintyatyambo lifunxa incindi oh nasithuba saneleyo okay siyakhumbula siyabona mos uba siyenza njani eyebhabhathane ne ngoku sizawusebenza ngantoni ngempukane ndifuna ujonge ke uthethe nalo mntu usexaleni kwakho ne nithethe uba impukane itheni inemilenze etheni impukane inamaphiko atheni nizayithetha kaloku nobabini loo nto ndithi nikhangele uba impukane itheni inamehlo atheni impuke yintoni enye esiyifundileyo ngantoni ngempukane thetha thetha ndizayibuza ndizayibuza thetha thetha nokebhekno